Eh, lo que esperamos en la COP22 eh, es una, eh, una definición más seria de los objetivos de reducción de emisiones de gas a efecto invernadero. Porque, como sabemos, hay un gap enorme entre lo que necesita y lo que es en la carta. Así que eh, mañana, el 4 de, noviembre, eh, el acuerdo de, París entra en vigor legal. Eh, ahora necesitamos de traducir en acciones los objetivos porque no hay una, coherencia entre el objetivo y las acciones concretas que, que los gobiernos ahora han, escrito como empeño efectivo. Eh, el trabajo de Greenpeace en Italia es eh, contra las políticas del gobierno que están eh, bloqueando las renovables. por, esta, por razón estamos organizando un, movimiento sobre el solar. Hay actividades en, la deforestación, no en Italia, pero de Hacienda o de empresas italianas que trabajan al este. Em, hay un trabajo sobre el, eh, el, sector textil para eh, eh, eliminar las sustancias peligrosas de los químicos. Y hay en, en, este momento un buen experimento con pequeñas empresas en el más grande complejo industrial textil de Europa, que es a Es un muy importante experimento porque es la primera vez que tenemos un grupo de pequeñas empresas que están eh, tentando una, eh, eh, en la campaña detox de eliminar sustancias químicas peligrosas del, proceso. es muy importante porque no, son multinacionales, es un ejemplo de pequeñas industrias que, eh, formaron un grupo eh, que, está experimentando una eh, diversa producción para respetar el medio ambiente y la salud humana.